Esta tele es para fortalecer nuestra autonomía y para apoyar nuestra organización. En esta TV comunitaria no hay discriminación. Cero religiones institucionales. Sin comerciales. Sin partidos políticos ni grupos de poder. ¡Hagamos la tele entre todos!